Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω την κοινότητα του YouTube. Ένα εργαλείο το οποίο είναι διαθέσιμο στα κανάλια, σε όλα τα κανάλια που έχουν πάνω από 1000 εγγραφές. Με αυτό το εργαλείο λύνονται τα χέρια μας για να ξέρουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο με εύκολο τρόπο. Φανταστείτε να μπορείτε να αναρτήσετε φωτογραφίες όπως κάνετε στα υπόλοιπα social. Να αναρτήσετε κείμενο, να αναρτήσετε εικόνες GIF, βίντεο, άλλων βίντεο χωρίς να κάνετε upload, απλά με το link να εντοπίσετε το, το βίντεο στο YouTube και να μπορείτε να το κάνετε μία ανάρτηση. Η κοινότητα είναι εδώ και είναι διαθέσιμη για όσους έχουν είπαμε πάνω από 1000 εγγραφές και κάνουν τη ζωή μας εύκολη. Μπορούμε να έχουμε καθημερινά αναρτήσεις, να ερχόμαστε πιο συχνά δηλαδή σε επαφή με το κοινό μας χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε την παραγωγή ενός ολόκληρου βίντεο. Πόπο φώτα, σκηνικά, στισήματα, ε, κείμενα, ε, μοντάζ, όλο αυτό το ξεχνάμε, δεν το ξεχνάμε γενικότερα, το ξεχνάμε έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία και να έχουμε καθημερινή επαφή με το κοινό μας. Και φυσικά μένουμε σταθεροί στη συχνότητα των βίντεο που έχουμε μάθει το κοινό μας να ανεβάζουμε, έτσι ένα βίντεο την εβδομάδα, δύο βίντεο την εβδομάδα, τρία, τέσσερα, πόσα αυτή η συχνότητα δεν μεταβάλλεται, απλά πλέον έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας το οποίο μας βοηθάει να έχουμε πολύ πιο συχνά αλληλεπίδραση με το κοινό μας, να μας βλέπει πολύ πιο συχνά. Στην κοινότητα μέσα μπορούμε επίσης να επιλέξουμε ποιοι θέλουν θέλουμε να βλέπουν τις αναρτήσεις μας. Θέλουμε να τις βλέπουν όλα μας τα μέλη, ή θέλουμε όλοι μας γραμμένοι ή θέλουμε να τη βλέπουν κάποια ε, συγκεκριμένα μέλη τα οποία ίσως έχουν πληρώσει και συνδρομή. Τις συνδρομές θα τις δούμε σε άλλο βιντεάκι. Ψάξτε το κανάλι μου, υπάρχει διαθέσιμο για εσάς και μπορείτε να δείτε και πώς, δουλεύει, πώς δουλεύουν οι συνδρομές, πώς μπορείτε δηλαδή να έχετε μέλη τα οποία πληρώνουν μηνιαία συνδρομή και βλέπουν ε, ένα περιεχόμενο διαφορετικό ίσως από όλα τα υπόλοιπα μέλη. Με λίγα λόγια, με την κοινότητα έχετε ένα πιο εύκολο και άμεσο τρόπο να αλληλεπιδράσετε με τους χρήστες του καναλιού σας. Θα σας πω γρήγορα γρήγορα τι είναι οι συνδρομές. Οι συνδρομές στο YouTube είναι τι να σας πω, πιο Netflix. Μπορείτε πλέον κι εσείς να έχετε κανάλι, να γίνετε καναλάρχης, να έχετε καναλάρα Λοιπόν, μπορείτε να έχετε συνδρομές σε κάθε σας βίντεο από κάτω, όπου ο χρήστης μπορεί να πατήσει και να πληρώσει για να παρακολουθήσει <clears throat> με συγχωρείτε, να παρακολουθήσει κάποια βίντεο τα οποία εσείς έχετε, όχι βίντεο απαραίτητα, οτιδήποτε έτσι. Μπορεί ακόμα και να αρτήσεις, όπως είπαμε κοινότητας. Ε, θα πληρώσει όμως να τα παρακολουθήσει και να λάβει κάποια προνόμια. Κάποια emoji, ε, κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες, τζιφάκια, backstage. Έτσι υπάρχουν διάφοροι τρόποι και υπάρχει και συγκεκριμένο βίντεο ε, διαθέσιμο στο YouTube όπου μπορείτε να μπείτε, να το βρείτε. Ψάξτε λίγο το κανάλι μου, έχει ωραία βιντεάκια, ειδικά σας ενδιαφέρει το ψηφιακό marketing και θα καταλάβετε ακριβώς τι ε, είναι οι συνδρομές, πώς λειτουργούν, πώς, πώς λειτουργούν σωστά, έτσι, ε, τι προϋποθέσεις χρειάζονται και όλα τα σχετικά. Για να δημιουργήσετε μία ανάρτηση στην καρτέλα κοινότητα, μεταβείτε στην καρτέλα που ονομάζεται κοινότητα από την αρχική σελίδα του καναλιού σας, σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή. Από εδώ μπορείτε να προωθήσετε ένα βίντεο συνεργασία ή να κάνετε δημοσκόπηση στο κοινό σας σχετικά με τον τύπο του βίντεο που θέλουν να δουν στη συνέχεια. Μπορείτε να τους δείξετε μια ξεχωριστή φωτογραφία από τα παρασκήνια, να τους προωθήσετε μια επερχόμενη ανακοίνωση, να μοιραστείτε ένα G ή να ευχαριστήσετε δημόσιο ένα θαυμαστή ή έναν άλλο δημιουργό χρησιμοποιώντας την αναφορά. Η αναφορά, όπως και στα υπόλοιπα social media, μπαίνει με ένα παπάκι και το όνομα του καναλιού. Αν είστε δημιουργό που έχει συνδρομέ καναλιού, μπορείτε επίση να επιλέξετε να δημιουργήσετε μία ανάρτηση μόνο για μέλη. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείχνετε αποκλειστικό περιεχόμενο στα μέλη του καναλιού σα και να του ευχαριστήσετε για την υποστήριξη στο κανάλι σα. Η κοινότητα για όλου εσά είναι μια ευκαιρία να αναπτύξετε τη σχέση σα με το κοινό, να αυξήσετε τι αλληλεπιδράσει σα. Φανταστείτε πώ δουλεύουν και στα υπόλοιπα social media. Ανεβάζουμε φωτογραφίε, κείμενα, τσακμπαμ, γρήγορα. Έτσι, τι σημαίνει τώρα ε, ε, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό πλέον μπορείτε να το κάνετε μέσα και από το YouTube, χωρίς να χρειάζεται να φύγετε, χωρίς να, να πρέπει να πάτε στο Instagram να κάνετε ένα story. Ε, δεν αναιρεί το ένα το άλλο, απλά θέλω να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε αυτή την αμεσότητα και στο YouTube. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Άλλο ένα βίντεο ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω ε, αν έχετε τα χίλια μέλη να δείτε την κοινότητα και να μπείτε στη διαδικασία να αρχίσετε να τη δουλεύετε. Αν δεν έχετε χίλια μέλη, υπομονή μέχρι να φτάσετε. Ε, και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, σας ευχαριστώ για την εγγραφή σας για όσους έχετε κάνει και φυσικά όσοι δεν έχετε κάνει ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να μου σχολιάσετε είτε το συγκεκριμένο βίντεο είτε τι άλλο θα θέλατε να δείτε σε βίντεο. Εδώ είμαι, τα βλέπω τα σχόλια, σας απαντάω. Μέχρι το επόμενο λοιπόν βίντεο σας χαιρετώ, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Γεια σας!